Nous, à l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, nous accompagnons et soutenons des échanges de jeunes franco-allemands ou trinationaux depuis près de 60 ans. Qu'il s'agisse d'échanges d'élèves ou d'étudiants, de bourses de langue ou de jumelage entre villes ou régions, ou encore des rencontres sportives ou culturelles ou des stages en entreprise, il y a toujours un programme qui convient qu'on ait 3 ou 30 ans. Und wir sind auch Teil von Talking Europe, weil wir jungen Menschen die Möglichkeit geben möchten, mit anderen jungen Menschen aus ganz Europa auf einfache Art und Weise in Kontakt zu treten und über Themen zu diskutieren, die sie beschäftigen, die sie bewegen. Also Themen wie zum Beispiel Europa, Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung, Demokratie, Engagement und vieles mehr. Das Besondere ist, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, die vielleicht ganz anders ticken als man selbst und so mit Meinungen konfrontiert wird, die andere sind als die eigenen und man so aus seiner eigenen Meinungsblase herauskommt. Denn genau das ist es doch, was Demokratie belebt, Austausch und Diskussion und das ist gerade in diesen aktuellen Zeiten so besonders wichtig. Le principe est assez simple, les jeunes peuvent discuter de façon anonyme, soit dans des chats individuels protégés ou dans des chats collectifs avec la fonction modération. Pour cela, on va sur l'application et on indique si on est d'accord ou pas avec la thèse proposée. Ensuite, grâce à un algorithme, l'application match deux personnes aux opinions différentes qui peuvent commencer à discuter. Et bien sûr, nous à l'OFAGE, ce qui nous intéresse, c'est que des jeunes de France et d'Allemagne puissent ainsi rentrer en contact. Ja, und man muss noch nicht mal die Sprache des anderen perfekt beherrschen, denn das Geschriebene wird in Echtzeit übersetzt. Na, Lust bekommen? Dann schau doch mal vorbei auf Talking Europe. Wir freuen uns auf dich.